السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم هو آه، فيديو متنوع فيه بزاف آه، ما يتشاف آه، دويره معايا في الكورتي مشتريات صحيه تقديتها بغيت نشاركها معكم درت كريمات ديال اللوز وديال البندق وشويه ديال التنظيف بسيط وخفيف يعني واحد الروتين relax. يلا بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ما تمشيو فين صراحه الكورت انجليز فيه بزاف ما يتشاف آه، فاش كتمشي تما كتلقاي جميع انواع الالكترودوماستيك ديال الدار الملابس الالات آه، الكهربائيه آه، les produits ديال التجميل l'hygiène عندهم كل شيء تبارك الله وانا كيعجبني نطلع لواحد la partie اللي هي خاصه بالمنزل كيكون فيها ادوات التنظيف كيكون فيها آه، المسائل ديال الطبخ ديال الكوزينه يعني كاع المسائل اللي كتهمنا حنايا العيالات بطبيعه الحال الدرجه الاولى وهنايا بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي الصحيه اللي تقدمت من اتشي سي ان الصراحه مره مره كانت قدمت تما خديت أه، طاحين اللوز خديت أه، البودين ديال البروتين هذا كندير به بحال ال flan خديت أه، الشوفان دائما كناخذو لان كيستعملوه بزاف في الدار الزوج ديالي والبنات ديالي وطحين ديال الشوفان هذا ال saveur ديال المذاق ديال الغيطه كريمه وخديت هذه la protéine cétogénique هذه كتجي فيها الام سي تي اويل الام سي تي هي مئة في المئة زيت الكوك وهذه الاوميغا 3 الباستيات انا دائما كنستعملهم وخديت هاد ال glucomannane هو فيبره الكونجاك هاد الباستيات ديال ال glucomannane هما فيبره اسيويه آه، جايه من شجره ال konjac. وكتساعد في انخفاض الكوليسترول وفي الحميات يعني كتحسسنا بالشبع دائما ما كنبقاوش كناكلو كل مره هي مزيانه في الحميات الصراحه واللي ما اول مره كيدخل القناه ديالنا هذه قناه مشتركه بين لطيفه وسعيده إيه، الى عجبكم المحتوى والمضمون ديال القناه ما عليكم الا تشتركوا وتنخرطوا باش يوصلكم اي إيه، جديد درناه بغيت نشارك معكم هاد الشويته اللي الصراحه عجبتني بزاف خديتها من الي اكسبريس غادي نخليكم لوليان ديالها باش الا عجبتكم تمشيو مباشره le lien ويديكم ل... ل... سميتو le lien ديالها في ال site web ديال AliExpress ونشارك معكم عاوتاني هاد المعلقات اللي خديت ديال السيليكون الصراحه انيقين بزاف زوينين عجبوني في AliExpress تاهما غادي نخلي لكم لو ليان باش آه، تمشيو له مباشره آه، خديت كاع لا سيري ديالهم عاده كاين منهم آه، اللي كيجيو في ال vase ديالهم يعني كديرهم في ال vase ولكن بما ان انا عندي ال vase ما بغيتش ناخذو donc فيهم الالوان فيهم الالوان كثيره تختاروا اللي على حساب لو تيم اللي عندكم في الكوزينه ديالكم انا خديت هذا اللون لانه كيتواتى مع كل شيء وحتى فاش كنستعملوهم استعمالات عديده يعني ما غاديش يبان لنا مثلا العطريه او دوك لي manchas اللي كيبقاو في السيليكون وهاد هاد اللعيبه هادي عجباتني بزاف فاش في AliExpress صراحه هادي كننظموا بها آه، ال cables ديال ال electrodomésticos اللي عندنا في الدار يعني بعض المرات فاش كنجيو نغونجيوهم نرتبوهم في الدولاب كي كيتحل داك ال prise ويعني كيوقع فوضى donc هادي طريقه للتنظيم ها نتوما كما شفتوا ساهله في الطريقه ديالها كنلصقها تما عندها واحد كتجي معاها واحد الصيصيقه كنلصقها كندور عليها ال prise هنايا راه صعيب باش اول مره كتدخلي ال prise تما ولكن الصراحه عجبني عجبوني بزاف وكما قلت لكم هذا روتين خفيف وظريف يعني relax ماشي شاق بشويه بشويه هنا دزت لهذاك المجر اللي عندي تحت la vitro نظمو شويه ونحيد اللي ما كنستعملش وهذوك اللي باقي les spatules ديال السيليكون اللي كانوا عندي في الحمر دوزتهم لهنايا باش حتى هما نستعملهم آه، في الكوزينه العلاقه ولا العلاقه ديال ال Ziploc رائعه جدا حتى هي خديتها من AliExpress آه، لاش كتصلح آه، كنلصقوا فيها الزيبلوك وهذه حتى هي فكره رائعه للتنظيم وكتساعدنا في في الاعمال ديالنا ديال المنزل دائما الفواكه الجافه كناخذها آه، طريه يعني خضراء وكنحمرها في الاير فراير كنغسلها كنديرها في الاير فراير كنزيد لها الملحه الحمراء وكنحمرها في حتى كتحمر عاد كندير un mix ديال الفواكه الجافه ككل اسبوع هادو كناخذوهم في التنتمبيه هكذا في الصباح اولا في العشيه مع طريفات ديال الفرماج و... وكيجيو رائعين الصراحه بحال كاسكروت كنت باغا ندير آه، زبده ديال الفواكه الجافه ديال اللوز وديال الافيانا قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم آه، الطريقه سهله انا ديالي ما كنكلفش آه، راسي فيها الصراحه اللوز كناخذو خضر كنحمرو في كنطوسطيه في, في هذا في الاير فراير دائما فاش نبغيو نوجدو شي حاجه شي اكله ولا شي شهيوه دائما نحطوا المقادير اللي غادي نحتاجو اولا المكونات اللي غنحتاجوهم قدامنا هكا كنعرفوا شنو كنديروا لان بزاف د المرات كنساو لي زانغريديون كما كنقولوا بطبيعه الحال كنطحنوا الفاكهه الجافه في الماكينه حتى كنحصلوا على آه، القياس اللي بغينا حنايا مثلا بغيتيها تكون مو اولا بغيتيها تكون مهرمشه اولا بغيتيها تكون طحينه انا كتعجبني تكون هكا باش فاش كتكوني كدهنيها كتجي بحال الا آه، منطقيه والقياس اللي خديت من الفاكهه الجافه باش نعطيكم آه، هكا كمقياس اللوز درت 300 غرام والفستق 200 آه، غرام كيجي هكذاك في ال sachet. هذاك ال sachet ديال اللوز كان اكس اكس ال اللي خديت من Lidl. الصراحه من تما كنتقداه دابا لا الكركاع ولا اللوز غير من Lidl. المكونات اللي درت في الزبده ديال la avellana اولا الفستق درت لها ستيفيا ودرت لها الزيت ديال الكوك هاد les crackers اللي كناكلهم آه، شريتهم من Alcampo آه، ديال الكركمه والزنجلان رائعين الصراحه وكما قلت لكم هذا روتين relax يعني ماشي فيه الشقه بزاف يعني درت حوايج مختلفه آه، كنت شحال هذه ما دوزت على السرجم ديال الصاله donc استغليت الفرصه وبغيت نشاركو معكم بهذه الماكينه ديال ال vapeur آه، عندها بزاف ديال الاستعمالات نقدروا ننظفوا بها النوافذ عندها ريوس اخرين اللي يمكننا ننظفوا بهم الحمام دابا نشاركهم معكم فيديو اخر ان شاء الله زعما آه، التنظيف كيكون بال vapeur كيعقم وكيحيد اي طبعه في الكريستال الصراحه النافذه كتبقى آه، النتيجه ديالها غزاله dommage آه، هنايا في التسجيل ما لقيتش كيفاش نسجل باش تجي الصوره واضحه لان كيطلب كي تضرب داك الشعاع في, في الكاميرا ديال التليفون وما كي يعني ما كنشوف ما, ما كيبان لكمش التنظيف كيف كيف كيف بقى راه رائع رائع رائع ما بقات حتى شي خشه في الزاجه وشكون اللي في حالي فاش كيمسح السراجم وكينقيهم من بعد كيطيح الشتا سبحان الله دائما انا عندي مجربه اللي بحالي تخليها ليا في الكومونتير الله يعطيكم الستر فاش نكونو كنمسحو النوافذ او الزاج المهم الكريستال بصفه عامه دائما المسيح ما كنمسحوش من الفوق لتحت كنمسحو à droite à gauche وكنبقاو هاودين هكا الزاج ما كيبقاش فيه les taches ما كيبقاوش ال manchas وما كيب... فاش كيبس ما كيبقاش مطبع والى هنا الفيديو جا على النهايه ديالو نتمنى يكون عجبكم الفيديو الروتين خفيف وظريف آه، نخليكم في امان الله الى عجبكم الفيديو شيروا له ب like وخليوا لي آه، message. آه، شكرا على المشاهده بزاف بزاف والى فيديو قادم ان شاء الله خليكم في امان الله مع السلامه